si, si, si Dede. Ay niya, hi Marisa. Ihay niya si Dede ah. yan. Ah. Yan na, yan yung naman Ay, po kamay. na lang kamay, hindi naman nakakita mukha niyo. Eh, tali ko, iharap niyo camera. Mm. Ay, suso. Dito kami. Hi, Kuya Empay. Yun, oh. Tingnan mo, Kuya Empoy. Nasaan na? Paano mabaliktad ang camera? Ayan ang dagat. Dagat. <laughs> Nag-aayap kami ng isawan eh. Walang makainan. Kuya Mpoy, ano ba? Warni ka? Tayo magmamadyong. <laughs> Yes, Amerikana na ako. Oh, tinan mo oh. May, may, may green pa. Hinay, parang wala namang isawan din eh. Walang nanonood sa akin kundi dalawa. <laughs> Ay, sini. Kami naghahanap ng isawan. Kami na andini sa ano sa galaan at nandini daw si Sus. Si Sus ko puro de. Ha? Sino? Nanonood. Hi. <laughs> Pasyal. <laughs> Uy, doon tayo dapat naman. na, titingnan eh, mo natin kung may isawan. Kung gutom na. Isawan. Tignan ko yung pangahambok. Ay. Mm, ganda. Blonde. Or yung dagat, oh. Pag tayo nakahanap ng pagkain, saka tayo upo. Ayan, oh. May mga Paris wheel. Day of... Hi, Ate Jing! Three weeks, Sasambagang isa one din eh. Ah, ah, ako gutom na. Paano gare? Yan ay? Ako hindi sasakay dyan. Ako Kung naghahanap din ng isa one eh, sabi meron daw. Bakit sabi sa post sa Facebook eh meron daw din ng ano, mga isa? Wala naman. Baka diyan, baka mamaya pa. Hindi ko bukas. Hmm. <laughs> Bakit gawa lang isaw din eh? Ha? Marunong na maglay. <laughs> oh, first time. Nga ngayon. Nga ngayon natutong maglay. Sige Kuya Empoy, ingat. Tayo ay magmadyong din eh. Oy, ay. Ang mga upuan din eh. Kung kasarap magmadyong din eh. Kuya Empoy, kita mo yung tabing dagat at may mga upuan. Nak pa. Nakatakot. Katagal gani sus na yan, ah ah. Magagalot ko na yan. Sabi may tindang isaw, eh, wala naman eh. Baka mamaya pa. Ayun, oh, hindi kayo nagtinda. Ayoko ng burger, ayoko ng burger. Hindi mo. Ano doon? Nako, ang ganda kuya yung po ay. Ang building eh, may ilaw eh. Ay, naabundok eh. <laughs> Pupunta daw din si Sus Collins ng hashtag. Kaya ako'y pumarne. <laughs> kaya ako'y gumala din eh. Pag magpapapicture. Madilim na. Ano, parang may natugtog na doon. Bape, wala kaming pasok. Baka umpisa na. Tatlo. Bukas na yun na rin. Ate Grace. <laughs> Sana. Diyan ka din nagre-report. Diba? Nagla-live. Ah, Yan. Okay lang, te. Nandinig kami sa galaan. Tabing dagat. May pupunta doon din ng artista kaya kami pumarne. Ngayon kung magaganto mamaya doon sa ring. Sigurado makakashoot ako doon. Si Sus Collins ng hashtag. Tsaka si CK. Ewan, sino CK yun? Ang dahil yung si CK hashtag din. Ang tayo doon. Parang may natugtog na eh. Baka ang persona. persuade mm-hmm. ha plasmate oh sort of dinner mo tayo, tayo magparna. Eh. Classmate sa up mo tayo pumunta din eh. May mga games eh. Parang payahan. <laughs> Ay. Hindi, kakatakot my God, your balance has dropped 5 real. Kala live? Oh my God! Bye na. Ayoko na mag-live. 5 real na lang ang 20 kong load. Nakapatay <laughs> ba? 人生。